Hello semua, apa khabar? Dalam video ni saya nak terangkan tentang asas analisis wacana ataupun discourse analysis. So, apa itu analisis wacana ataupun discourse analysis? Secara umumnya, analisis wacana bermaksud cara kita menganalisis sesuatu wacana tersebut dalam uh, mengikut teori yang kita pilih secara sistematik. Yang tu kunci dia ialah kita ada wacana, kita ada teks, kita kaji mengikut teori yang kita telah pilih sama ada dia di besar ataupun di kecil discourse analisis secara umum ataupun khusus kepada uh, hubungan antara uh, elemen linguistik dengan bukan linguistik itu, bagi saya tak betul-betul penting tapi kita kena tahu discourse analysis boleh dipecahkan dalam pelbagai jenis cuma yang penting di sini ialah apa teori yang kita pegang semasa kita lakukan analisis wacana yang tu lebih penting So dalam analisis wacana kita kena tetapkan dulu jenis data yang kita akan dapatkan, jenis teori yang kita akan gunakan untuk analisis tersebut dan of course dalam teori tersebut pula apa yang jenis-jenis analisis yang kita nak gunakan. Untuk jenis data pula, uh, dalam wacana ni kita boleh perolehi dari pelbagai bentuk lah. Sama ada teks penulisan, ucapan, perbualan dan semua tu. Yang paling umum of course uh, teks penulisan sebab senang. Kita boleh cari ada artikel di internet, kita boleh cari artikel di dalam majalah seumpamanya. So yeah tapi yang penting di sini ialah untuk analisis wacana dijalankan dengan baik, kita kena pastikan data-data yang kita ada tu adalah dalam bentuk teks. So kalau perbualan sekalipun kita kena tukarkannya dalam bentuk teks melalui transcription dan dan sebagainya. Disebabkan itulah kalau kita kutip data contoh kalau kita pergi interview temu bual semua tu kita kena tukar dalam bentuk teks. Kalau tak susah kita nak jalankan analisis wacana. Untuk jenis teori pula, yang ni penting sebenarnya kalau kita terus buat analisis tanpa teori ataupun tanpa pegangan ni susah sebenarnya dia umpama kita di dalam atas perahu tapi kita tak tahu ke mana kita nak tuju so kita just Eh, dayung je sampan tersebut ataupun dayung saja eh, perahu tersebut tak boleh kita kena tetapkan dulu hala tuju kita apa yang kita nak kaji sebenarnya contoh kalau teks ucapan politik kita dah tengok teks ucapan politik tertentu kita nak kaji dari sudut teori retorik umpamanya So kita kena faham dulu teori retorik lepas tu bila kita dah ada teks-teks ucapan ni barulah kita buat analisis. Okay. Sama juga kalau kita ada dialek, kita nak kaji dialek tertentu, kita boleh gunakan teori Himes uh, speaking tu, Orang yang speaking tu ataupun apa-apa saja teori yang kita nak gunakan tapi pastikan kita faham dulu apa teori tersebut sebelum kita mulakan analisis. Kita tak boleh main uh, analisis tanpa memahami teori yang kita pilih. Betul tak? Kita kena faham dulu apa teori kita. Lepas tu baru kita uh, mulakan analisis. Untuk jenis analisis pula, dalam analisis wacana ada banyak bentuk seperti yang mana yang tertera di sini. Kita lihat kaedah paling popular ialah content analysis ataupun um, analisis kandungan. Content analysis ni dia ada dua jenis pula, open dengan standardized coding. Open maksudnya dia tak ada ditetapkan coding-coding tertentu, dia just buat analisis secara uh, umum. Standardized coding adalah paling popular di mana kita tetapkan kalau ada benda ni kita mark dengan coding-coding tertentu, label-label tertentu. Nanti saya tunjuk. MCD analysis pula membership categorization device ni. MCD uh, analysis lebih ke arah participant, konteks penggunaan sesuatu wacana dalam konteks ataupun pelibatan uh, sesuatu golongan manusia dalam sesuatu situasi itulah situasi itulah so kita akan tengok siapa yang mengucap siapa yang menerima semua tu ya MCD MCD ni sekarang tak berapa popular tapi masih lagi digunakan Uh, keempat, conversation analysis. Yang ini sangat popular. Kita conversation, kita selalu buat dalam bentuk temu bual, analisis uh, ah, perbincangan, semua tu kita kaji. Macam mana ada turn taking, right? kita gila-gila ataupun kalau kita nak masukkan dengan maxim uh, tertentu contoh uh, si maxim grise umpamanya dan kita dia boleh masuk dalam functional pragmatics kita tengok pula dari segi sudut pragmatics right? masa sama dia dia langgar maxim maxim tertentu atau tidak Critical Discourse Analysis, Fairclough yang paling popular. Dia ada tiga dimensi tu. Nanti uh, you boleh tengok balik yang tiga dimensi tu. Tapi yang penting dalam Critical Discourse Analysis ialah dia kaji hubungan antara teks dengan konteks sosial. So kita kita tak tengok teks sahaja, kita kaitkan dengan konteks sosial. Contoh kenapa sesuatu perkataan tu digunakan dalam konteks sosial tersebut. Yang ni saya akan tunjuk contoh nanti. Uh, satu lagi holiday systemic um, functional perspective ataupun systemic functional grammar yang ni pun sama lebih kurang sama dengan functional pragmatics tapi dia lebih ke arah linguistik elemen linguistik contoh uh, kenapa sesuatu struktur digunakan kenapa sesuatu ayat tu digunakan sintak dia kenapa macam tu uh, itu adalah dari segi systemic functional perspective lah. Uh, kalau nak senang nak faham, kita contoh kita ambil teks akademik, kita ambil dua tiga dua tiga artikel akademik lepas tu kalau kita kaji dari segi Halliday punya systemic functional perspective ni kita akan tahu kalau akademik dia akan guna banyak pasif. Ah, dia kurang gunakan ayat-ayat aktif contohnya. So yang ni tengah buat analisis wacana tapi dari sudut pandang systemic functional perspective. So So analisis yang kita buat ni kita kena uh, pegang kepada teori yang kita pilih. Contoh kalau kita guna Halliday systemic functional perspective pun kita kena faham dulu teori Halliday sebelum tu. Alright? Ataupun functional pragmatics, kita kena faham dulu Maxim Gross umpamanya. Sama juga dengan uh, analisis-analisis lain. Kita kena ada teori yang mendukung analisis kita, bukan main uh, ambil sahaja apa yang ada dalam wacana tersebut. Okey, kalau kita lihat contoh ini, uh, yang kajian pelajar saya ni, macam masa saya. So, dia buat tentang gender, gender communication among millennials di Facebook. Okey, so teori yang dipegang ialah gender communication theory. So, itu teori yang dipegang. Lepas tu, data pula adalah Facebook comment. Kaedah yang digunakan untuk analisis wacana ni ialah content analysis dengan coding. So, dia ada coding tertentu yang dia akan gunakan. Dat, uh, dapatan kualitatif nanti adalah dari segi analisis gaya bahasa. Lepas tu, kuantitatif pula kekerapan penggunaan perkataan tertentu. Okey, ni contoh skim. Kalau kita buat analisis wacana, kita gunakan teknik code, uh, content analysis, kita kena ada coding dia lebih baik. And then coding-coding ni bukan kita main letak, kita ambil daripada sumber-sumber ataupun rujukan sebelum ini ataupun teori-teori yang telah diberikan. Biasanya lebih baik kalau kita ada teori yang dah nyatakan. Contoh teori A dia kata ada ni ni ni ni. So kita ikut sahaja semasa dalam proses uh, analisis tu. Contoh yang ni uh, dia dah pecahkan female male punya gender style so M1 ni macam ni M2 tu self promotion F1 tu macam ni so dia ada coding dia so bila kita dapat data macam ni dalam Facebook ni kita akan label yang ni M4 M4 apa insult and profanity so bahasa kasar yang ni pula F3 female yang ni pun F3 contohnya so kita ada setiap komen bila kita buat analisis tu kita kita bulatkan lepas tu kita label kita buat label kita sini. ataupun kita buat coding kita sendiri lepas dah siap kita akan kira M tu berapa, M1 berapa, M2 berapa, kita totalkan semua. Contohnya macam ni dia dah totalkan semua. Dia katakan dalam komen yang ada 260 komen ni, hampir 161 tu adalah male language Tak kira lelaki perempuan. In fact dalam data dia, dia lebih perempuan daripada lelaki. Ha, so maksud dia perempuan pun menggunakan gaya bahasa lelaki dalam media sosial ataupun dalam konteks Facebook lah. So kalau kita tak buat, analisis wacana macam ni kita tak tahu kan ha, so bila kita dah buat analisis wacana kita kena tahu oh, okay male linguista macam ni female linguista macam ni so di di Facebook rupanya tak kira lah perempuan ke lelaki uh, dominannya ialah gaya bahasa lelaki Okay, yang ni pula kajian contoh kedua ni adalah pada kajian Fatin ni. Dia buat tentang sentiment analysis of feminizing. Feminizing adalah advertisement ataupun advertising yang berkaitan dengan female empowerment, uh, pemerkasaan uh, wanita okay, di sosial media. Di konteks ini, dia teori yang dia pegang ni adalah emotive words, perkataan-perkataan berbentuk emosi. Lepas tu data yang dia kutip adalah daripada Instagram, okay, data daripada caption. So, dia dah tetapkan kaedah sama dengan uh, kaedah Christie tadi, iaitu content analysis, iaitu dia ada coding dia. Tapi, dia buat dalam bentuk uh, kekerapan okay and then dia digabungkan dengan sentiment sentiment analysis ni sebenarnya dia cabang computational linguistic bukan discourse analysis tapi yang discourse analysis adalah dalam bentuk content analysis ni lah so dia ada gabungan so kualitatif dia ialah gaya bahasa kuantitatif kuantitatifnya ialah kekerapan adjektif emosi kita tengok contoh dia so dia ambil teks caption yang ada di Instagram tu iklan-iklan tu lepas tu dia masukkan dalam Encon so Encon data dua contohnya dia akan keluarkan semua perkataan dalam uh, caption mengikut kekerapan. So yang ni paling tinggi 16 lepas tu 12, 10 macam tu. okay? yang ni and con. And then dia akan match pula perkataan tu dengan uh, teori Bradley and Lang. Yang ni yang saya saya katakan kalau kita buat analisis tanpa berdasarkan kepada teori, kita tak boleh banding. okay? Kalau tak nanti susah. Jom Contoh kalau kita nampak perkataan harassment ni paling tinggi di sini, kalau kita tak ada banding, kita tak dapat nak nak katakan kenapa harassment tu paling tinggi, betul tak? So kita kena banding dengan uh, teori-teori uh, yang telah uh, diberikan. Ini contoh analisis, sama juga coding tadi. So yang ni positif, yang ni negatif. Okay. Lepas tu kita kira lah kekerapan dia berapa semua ni. So yang ni akan memberikan uh, dapatan untuk kita bincangkan hasil uh, dapatan kita lah. Kita tak boleh sekadar tunjuk nombor tapi kita tak terangkan. Okay, Untuk contoh ketiga ni pula wacana kepimpinan dalam ucapan Pak Lah ni pula dia tengok kepada penggunaan perkataan alternatif kenapa sesuatu perkataan tu digunakan dalam konteks-konteks tertentu datanya ialah teks ucapan paklah lah lepas tu kaedah yang digunakan ialah critical discourse analysis digunakan Fairclough punya pendekatan wacana kritis tu lepas tu dari segi kualitatif dia akan tengok hubungan penggunaan perkataan dengan keadaan situasi sosial and then kuantitatif pula dia tengok kepada kekerapan penggunaan perkataan contoh kenapa perkataan ni digunakan dalam konteks teks ucapan macam ni kenapa pula dalam ni contoh dia ha. so kalau kita lihat contoh dapatan dia akan kata kata alternatif uh, pembasmian semua perkataan yang berkaitan dengan pembasmian ni diliskan dia mengikut analisis dia so dia akan ambil ucapan tu dia akan tengok kalau uh, dalam teks part lah dia akan gunakan perkataan membasmi menangani semua ni kalau demokrasi dia guna kuasa rakyat semua ni So yang ni dapatan yang dah dikumpul Lepas tu dia akan buat perbincangan Ataupun analisis lanjut melalui pilihan. Contoh macam inilah. Kenapa dari segi demokrasi pula, Paklah kerap menggunakan uh, kuasa rakyat. Faham tak? So, kalau saya kaji contoh 10 teks ucapan uh, Paklah, kenapa perkataan ataupun frasa kuasa rakyat tu digunakan dengan kerap kali? Ha, lepas tu kita akan kajilah mengikut teori. Contoh dalam konteks ni, ia kaji mengikut teori yang telah dipilih dan kaedah uh, critical discourse analysis tu. Faham tak analisis wacana ni? Dia bukan kata kita just tahu dapatan tu. Kita kena kait balik dengan konteks ataupun teori yang telah kita pilih tadi tu. Kita tak boleh just report apa yang kita dapat saja. Kita kena kait balik dengan teori yang telah ditetapkan ataupun teori yang kita pilih tu. So, analisis wacana banyak bergantung kepada kefahaman terhadap teori yang kita telah pilih tu. Kalau kita nak kaji eh, dua artikel ni dari sudut pandang teori A, kita kena faham dulu apa tu teori A. Contohnya kalau teks ucapan, kita nak tengok dari segi teori retorik, kita kena faham dulu apa tu logos, apa tu patos, ataupun ethos dalam teori Uh, retorik umpamanya kalau kita tak faham benda ni macam mana kita nak buat analisis betul tak macam mana kita nak tetapkan yang ni eh, logos ke yang ni patos ke yang itulah analisis wacana sebenarnya cuma dalam konteks Uh, teori-teori ni kita pulang kita boleh tengok daripada pelbagai sudut kita nak pilih teori mana-mana yang saya bentangkan tadi lah boleh itu sahaja tentang analisis wacana uh, kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya saya secara terus tapi yang inilah rangkuman secara umum apa itu analisis wacana